साथीहरू गुड मर्निङ नमस्कार म चाहिँ आज ठ्याक्कै इटरी चोकमा छु है यो चाहिँ इटरी चोक हो अनि आज चाहिँ म विशेष एउटा खानेकुराको खोजीमा छु त्यो चाहिँ मनाङ चामल होइन अहिले एकदम फेमस भइरहेको छ मनाङ चामल मलाई नि मनाङ चामल खानु मन लाग्यो मनाङ चामलको भात है आज म यो इटरीमा चाहिँ मनाङ चामल पाउँछ कि पाउँदैन भनेर एकदम रिसर्चमै निस्किएको छु होइन हेरौँ मलाई मनाङ चामलको खाल्ने खाने चाहिँ साइड जोड्छ कि जोड्दैन मैले खान पाउँछु कि पाउँदिनँ हेरौँ लेट्स ट्राई अनि जति पनि साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ पुरानो साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है अनि जति पनि नयाँले हेर्दै हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि मैले मनाङ चामल भेटाएँ भने चाहिँ यो भिडियोलाई एकदम सेयर गरिदिनु होला होइन अनि तपाईँहरूले पनि मनाङ चामल खान सक्नुहुनेछ ल फर्स्ट मेरो फर्स्ट ट्राई है यो यो किराना पसलमा मेरो फर्स्ट ट्राई बहिनी मनाङ चामल छ मनाङ चामल मनाङ चामल छ भाइ छ छैन एरिया साथीहरू यो किराना पसलमा चाहिँ मैले भेटिनँ है अब म अर्कोमा ट्राई गर्छु मनाङ चामल मनाङ मनाङ चामल छैन मनाङ चामल भन्ने आएको छ क्या अहिले ल साथीहरू यहाँ चाहिँ रहेन रहेछ है मान्छेले नामै सुन्नुभएको छैन गएर मनाङ चामल टिकटकमा चाहिँ एकदम फेमस भइसक्यो होइन मनाङ चामल खाएको भिडियो बनाउने बित्तिकै खुत्तै भाइरल भइहाल्छ लेट्स ट्राई म अगाडि ट्राई गर्नेछु यो चाहिँ इटरी चोकबाट यता यो यो साइडमा चाहिँ एकदमै किराना पसलहरू बढी भएको ठाउँ हो यो ठ्याक्कै अहिले चाहिँ बिहानको नौ बजे खासै धेरै पसल पनि खुलेको छैन क्या र त यहाँनिर छ एउटा चामल पसल म ट्राई गर्छु है त ब्रदर मनाङ चामल छ छैन र साथीहरू मेरो सेकेन्ड ट्राई पनि खेर गएको छ है यहाँ पनि रहेन रहेछ मनाङ चामल आज किस्मतमा मनाङ चामल खान लेखेको छैन क्या हो मेरो ल अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि पनि एकदम किराना पसलै किराना पसल छ होइन तर मनाङ चामल चाहिँ किन यार त्यत्रो फेमस भइरहेछ मनाङ चामल यहाँ चाहिँ रहेन रहेछ ब्रदर यो चामल पसल कसको हो यहीँको हो मनाङ चामल छ मनाङ चामल छैन अहिले एकदम फेमस छ त मनाङ चामल किन यहाँ नआएको इटारीमा भेटिन्छ कि भेटिँदैन होला ए ठिकै छ म अगाडि ट्राई गर्छु है एकदमै मनाङ चामल चाहिँ लिमिटेडमा मात्रै पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ कहाँ हो लिमिटेड भनेको चाहिँ थाहै भएन है आज हिँड्दा हिँड्दै गलिन्छ र मनाङ चामल चाहिँ भेटिँदैन होला यो पसलमा चाहिँ छ क्या हो मनाङ चामल तपाईँ हो यहाँ मनाङ चामल छ छैन किन इटारीमा आउँदैन यो चामल ए यसमा साथीहरू म अब अर्को पसलमा ट्राई गर्छु यो पसलमा चाहिँ हुनुपर्ने हो चामल पसल त ठुलो रहेछ दाइ मनाङ चामल छ छैन किन त्यो यता इटरीमा आउँदैन गाह्रो रहेछ गाह्रो छ मनाङ चामल त खोज्दा आज रात पर्ला जस्तो छ आज मनाङ चामलको भात खान पाइएला जस्तो छैन बेलुका चाहिँ दामी हान्दिउँ खसीको मासु लगेर भनेको दाइ मनाङ चामल छ चामल पाइन्छ यहाँ चामल मनाङ चामल छ त्यहाँ त छैन अरे छैन साथीहरू यहाँ पनि होइन रहेन रहेछ म आज छाप्पा हान्ने हो होइन इटरीको कुना कुनामा छिरेर भए पनि मनाङ चामल चाहिँ आज एक किलो लगेर भए पनि खाने नि म कोसिस गर्नेछु भाइ तिमी यो पसलमा हो यो पसलमा हो तिमी मनाङ चामल छ कहाँ पाउँछौ त्यो चामल पाउँदै पाउँदैन इटारीमा मनाङ चामल खानलाई मनाङै पुग्नुपर्छ क्या म चाहिँ मनाङ चामल पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै होइन पायो भने टक्क लिएर गएर भरे खसीको मासु र मनाङ चामल हानिदिउँ भनेको छैन है अब अब यता कहाँ छ किराना पसलहरू कहीँ छ हटिया लाइनमा छ त साथीहरू यहाँ पनि रहेन रहेछ है अब लगभग लगभग किराना पसल चाहिँ सकिन सकिन लाग्यो इटरीमा यो लाइनमा चाहिँ मैले चाहिँ भेटेकै छैन किन यस्तो फेमस चामल त ल्याउनुपर्छ नि यार साथीहरूले अलिक कोसिस गर्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ विराटनगरको यो चाहिँ हटिया भन्छ है बजार लाग्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको तरकारीदेखि लिएर आलु प्याज टमाटर सबै कुरो चाहिँ यो ठाउँमा पाइन्छ यहाँ बजार छ अगाडि खै त यतापट्टि त किराना पसलै लगभग लगभग सक्यो आज मेरो मनाङ चामल खाने धोको चाहिँ पुरा होला जस्तो छैन अब म मनाङतिरबाट एक किलो जति मगाएर चाहिँ चट्ट खानु पर्ला जस्तो छ लास्ट ट्राई म यो पसलमा गर्छु है यो पसलमा पनि रहेन रहेछ भने चाहिँ म भाइ तिमी यहीँ पसलमा हो मनाङ चामल छ छ ओहो ल यहाँ चाहिँ छ कि भन्दै हुनुहुन्छ होइन म ट्राई गर्छु भाइ मनाङ चामल छ छैन ओहो ल यहाँ पनि रहेन रहेछ साथीहरू अब ठिकै छ मैले अब ट्राई गरेँ है यहाँ चाहिँ यी बिरा इटरीमा चाहिँ अब लगभग लगभग भेट्ने चान्स समाप्त नै भयो भन्दा पनि हुन्छ अब यो चाहिँ मेन बिरा इटरीको खालि विराटनगर भन्न आउँदो रहेछ इटरीको मेन किराना पसलको होलसेल चाहिँ यता हो यहाँ पनि नभेटेपछि त लगभग भेट्ने चान्स सकियो जस्तै लागिरहेको छ मलाई आज बजार रहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तरकारी टमाटर सम्पूर्ण के के चाहिन्छ तपाईँलाई इटरीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर खरिद गर्नुभयो भने धेरै सस्तो पर्नेछ ल साथीहरू आज म चाहिँ अब धेरै खोजेँ है पाइनँ अब म चाहिँ यो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु अब फेरि कुन दिन म मनाङ चामल भेट्छु त्यो मनाङ चामल भेटेको दिन म फेरि भिडियो लिएर आउनेछु साथीहरू अनि मैले हिजो विराटनगरको भाटभटेनीमा भिडियो बनाएको छु त्यो गरेर हेरिदिनु होला सबैजनाले त्यसको पार्ट वान र पार्ट टू छ मैले पार्ट पार्ट वान र पार्ट टू बनाएर हालेको छु तर त्यो भिडियो चाहिँ एडिटिङ गर्न नमिलेर त्यो मैले पार्ट वान पार्ट टू भनेर चिच्याउनै पाइनँ है त्यसको लागि आइएम सरी म अब चाँडै नै म भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर राम्रो डाउनलोड गरेर त्यसलाई पर्चेस गरेर म सम्पूर्ण कुराहरू हाल्दै गर जानेछु सबैजनाले माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला हस् धन्यवाद